Ya, tonga dia efa ity zegny tohiny le tapaka teo, efa tsy efa tsy ambiny eky zaho, ya antsika tohiny tapaka baka hoe le le hoe ireo olo ireo zaho na didy tsy tsy tsy avy amindreo, avy eo le problema koa le didy amy teny vazaha na teny gasy fô sasany amindreo maro tsy mahay mamaky, indraiky hoe nul hoe Tsy mety! Alohany nagnano nagnano raha zay prescription zay ma tsy nandeha nagnontany olo ao, tsy na tsy tsy nivolagny reo olo ao, tsy nalaigny sary reo olo ao, tsy nikoragnagna reo olo ao, agny baka fa nagnana ndreo ao, droit ndreo ao. Njoaty, Sakalava, Antakara, anareo tokony migadra, anareo fotony mamitaka, tsy za lay mitsangana miharo ary iaraho many fahamarinana, iaraho many olombelogno, mbala ampodiko e, tsy voaterika olo tsy manana fo marigny non, koa resaka tany mba miaroa droit ndreo, mbala ampodiko ndraiky, karakory nareo mi expulse olo lavin'ny cyclone,